Azt mondták, hogy ha kinyitom, beszarok. <laughs> What is that? Operation instructions. Fire escape mask. Aha. Mire jó ez még? <laughs> Szerintem semmi. Sex mask.